გამარჯობათ. აა მე ამ დაფისგან მოგხსოვ დღეს ჩოულებრივ რეზინს. ჩხირები ზომა 7 და დაფის ზომა 7. ვიწებთ ჩოულებრივად, როგორც ვიწებთ. გამოვაზროთ ერთი ჩხირი. წინაგაგვეთილზე ჩვენ მოვხსოვეთ ინგლისური რეზინი. ინგლისური რეზინის ქსოვა კი ასე უნდა, ხო? ერთი წაღმა, ერთი უკუმა, ერთი წაღმა, ერთი უკუმა. მაგრამ გადავითანოთ პირველი თვალი. ე? ესე იგი, ინგლისურ რეზინში ხომ მოვხსოვეთ ჩვენ ერთი უკუმა, და ერთი წაღმა, მაგრამ წაღმა ჩვენ გვსოვდით ინგლისურ ეზენში აი ასე. შიგნით უყრიდით ხო? ჭხირს და აი ესე. ესე გვსოვდით. მაგრამ ჩვეულებრივ რეზინის შემთხვევაში და ჩვეულებრივად გვსოვთ წაღმა თვალს. ასეთი გამოვიდა ჩოვლებრივი რეზინი ერთი ერთზე ერთი წაღმა ერთი უკუმა ერთი წაღმა ერთი უკუმა და ასე შემდეგ მოდით ახლა ესეთი ექსპერიმენტი ჩავატაროთ ახლა ამდენივეს მოვხსოვ ზევით ინგლისურ რეზინს და შევატაროთ ერთმანეთს ჩოვლებრივი რეზინი შესახედავად და ინგლისური რეზინი Davidson. robot spreadsheet ISX so by English for reasoning განსხვავება ნამდვილად არის. ნახეთ, ინგლისური რეზინა როგორია, ზევით და ეს კიდევ შეულებრივი რეზინაა. აი ესეთი გამოვიდა ეს შეულებრივი რეზინი ეს ინგლისური